Witam, witam. Kolejny, kolejny odpytajka na dzisiaj. Godzina 6 rano. Bierzemy się do roboty. Słuchajcie, dzisiaj znowu, znowu strona bierna. Chcę, żebyście użyli, ułożyli zdanie e, z rzeczownikiem das Geschirr, czyli e, naczynia i abwaschen umyć. Te elementy będą potrzebne w tym zdaniu. Zdanie po polsku te, te naczynia muszą, muszą być yy, umyte, pozmywane. Te naczynia muszą być pozmywane, muszą zostać pozmywane. O, niech będzie. Nie? Dobra. Po polsku. Mamy. Po niemiecku. Das Geschirr podałem Wam na początku tego vloga e, czasownik abwaschen, po to, żeby było Wam teraz łatwiej, ponieważ jak widzicie są dwie luki. Są dwa warianty, są, są dwie luki, brakuje dwóch słów czasownikowych. Wariant pierwszy. Das Geschirr mu, muss abwaschen werden. Wersja kolejna. Das Geschirr muss abgewaschen werden. Wersja kolejna. Das Geschirr muss abgewaschen worden. I ostatnia, das Geschirr muss abwaschen worden. Która z tych form jest prawidłowa? Oczywiście das Geschirr muss abgewaschen werden. Dlaczego? Pamiętajcie, że strona bierna zawsze musi zawierać czasownik werden, w czasie teraźniejszym, może w czasie przeszłym, ale na pewno musi być. Nie? I druga cecha musi być czasownik, abwaschen, musi być w, w, czasie przeszłym, czyli w tej particip 2, abgewaschen. Nie może być abwaschen bez okolicznik, musi być abgewaschen. Das Geschirr muss abgewaschen werden. To jest wersja prawidłowa. Strona bierna, pasyw, to był. Dziękuję Wam bardzo i do kolejnej odpytajki jutro. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, hej.